Bonjour à tous Aujourd'hui nous allons utiliser la pâte Fimo Laser Effect ou Fimo Effet Cuir en français. Contrairement à la pâte Fimo standard, cette pâte spécifique restera souple après cuisson. Il est même possible de la coudre facilement pour ajouter une touche encore plus réaliste. Pour commencer, je mesure le tour de mon poignet et je retire 2 cm à la mesure obtenue. Pour ce premier test, nous allons fabriquer un bracelet basique avec trois couleurs différentes. Je vais utiliser de la Fimo couleur noire, couleur lagon et couleur noisette. Pour créer mon bracelet, j'utilise une machine à pâte réglée sur la position la plus grande. Je baisse ensuite l'écran de ma machine au fur et à mesure que j'affine ma pâte Fimo. Je découpe ensuite ma fimo afin d'obtenir une forme rectangulaire de 16 cm par 3 cm. Avec un simple morceau de paille à boire, je crée les emplacements qui me permettront de lasser le bracelet. Pour décorer mon bracelet, j'utilise ensuite un moule pour obtenir deux plumes rapidement avec ma Fimo noisette. puis un moule aile d'ange avec ma fimo noire. Je place mes trois formes obtenues sur le bracelet en appuyant délicatement. Pour cette création, j'ai choisi la simplicité et j'utilise un dotting tool pour simuler les coutures. Si vous désirez coudre réellement, vous pouvez le faire seulement après l'étape de la cuisson. Par rapport à de la fimo standard, la laser effect se cuit à une température de 130 degrés. Une fois le bracelet refroidi, il ne me reste plus qu'à placer mon lacet dans les emplacements prévus et le tour est joué.